tiver no teclado ao vivo. pisada é boa. Vazinho. Cavalo bom pra eu correr vaquejada, pra eu curtir na balada. Vou me formar na pista, a minha profissão vai ser derrubador e ganhar. Olha, quero um cavalo bom pra eu correr vaquejada Um paredão de som pra eu curtir na balada Vou me formar na pista da minha profissão é um Cavalo bom Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Emendo no fim de semana e paro na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é lazão E na festa de vaquejada vai eu sou aquele estourado, meu cavalo é primeiro Emendo no fim de semana e paro na segunda-feira Eu sou aquele estourado, meu cavalo é lozão E na festa de vaquejada eu faço boi cair no chão Chama do piseiro Ô bagaço bom! Isso é flag moral, de Babaçulândia né, pra todo o Brasil! assim, vai, Quero um cavalo bom pra eu correr vaquejada Um paredão de som pra eu curtir na balada Vou me formar na pista, a minha profissão Vai ser terror pra boi Quero um cavalo bom pra eu correr vaquejada Um paredão de som pra eu curtir na balada Vou me formar na pista, a minha profissão Vai ser terror pra boi Olha, sou filho de doutor, é tudo de fazendeiro Eu quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho filho de doutor, é tudo de fazendeiro, vai! Olha, sou filho de doutor, é tudo de fazendeiro, olha, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro. Sou filho de doutor, é tudo de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro. Bora, Marcão! Uh! É no piseiro do vaqueiro, é bom demais, vi, vai! É onde é? Segura aí, segura baixinho, vai.